きろよ起きるんだろ起きるけどもうちょっと寝たいもうさあいや事後感出すなよなんだよ事後感出すなよ受けねえよやりましたみたいなやめろよやってねえよいやいやいやいやいやあやべえ頭やべえ頭やばい今日は 実はやりたいことがあったんですよ本当はね本当は彼のために朝弁当を作って待ってたらどうだみたいなやつをしようと思ったんですけど、まあ、今日は家に材料がなくてですねプラス買いに行こうにもちょっと雨でしてであとやっぱ気分が乗らないので。 こうなりましたいやもういいよそういううんうんうんってかさ普段そんな声出さないんだからいいよやめろよ出してよやめろよもういつもマジであれしない何そのまだ寝るよえなんでだって8時半に起きるっつったじゃんよ8時半よお何するの寝起きで牛丼対決とかしないやめるやめる <laughs> じゃああと何するの本当は弁当作りたかったのうんじゃあ作ってみようかなえもうご飯だけになるよ <laughs> 白米だけだよいいの嫌だ <laughs> 終了えじゃあどうする何何何何何 <laughs> 何が何何物事に全て理由があると思うな あ昨日も飲んでしまって結局朝ごはんどうこう作ろうと思ったら結局、うん、大変だなって思って、うん、昨日は多分10時ぐらいには寝てるから、うん、もう結構もう十分なんですよそうねじゃ寝起きで牛丼対決するなりません <laughs> 俺いけると思うんだよなお腹すかないえー、すかないマジかようんお腹すいたお腹すいたのお腹すいたマジかどうしたいこの動画を <laughs> えどうしたいのどうすんのじゃあちょっと今からじゃああの 面白いことをここのやっていただいて <laughs> なんで俺がすんだよだって弁当を作れなかったんだもん <laughs> あるよねそういう時企画だ俺あるよね弁当作れないなとか、うん、ちょっと体調が違うとかさ、うんまあ、あると思うのうんよしよしいいよだからさ こうやって <laughs> でもそれでも、動画を、撮らなきゃダメだなって思ってうんはいはい分かった分かったはい分かったからあ <laughs> 朝から情緒不安定じゃん <laughs> おおならおならしますはい <sighs> 出たのうんポロってあみえ聞こえなかった聞こえなかったマジかうんいつもよりちっちゃかったの踏ん張ったんだけどねうん ひょにょ起きようかなだって早く起きるって昨日言ってなかったっけ起きるもう起きてる俺仕事で行く準備しないとそうですけど、うん、はい